Ama біз жақында халал кафе деп деп жаттық ele. ошого муслим деп атын koysak болобу баламдын аты боло берет анан kuyum ичип жатат анча мынча бир тууганынан айрылган сығылып эле иче берет эмне кылсак ичпей калат рахмат дааватка чыгып жиберет эле эмнеге сыгылат жүрөк эмне үчүн сыгылат алланы эстебегенде сыгылат да алланы эстесе алла таала жүрөктү кең кылат сыгылбайт кыжалат болбойт арақ ішпесе ақыл есі жайында болады туған туғандарға жақсы мәміле қылады арақ ішіп тастаған үшін ағам не қылыш керек мешітке сабаққа келіш керек дауатқа шығыш керек уақытын тура пайдалансын билбей талақ ала албай анан экинчи күйөөгө тийип нике окутуп үч балалуу болдум биринчи күйөөм талак бербейм дейт эмне кылсам болады азыр күйөөм балдарымдын атасы москвада келсе жашасам болбойбу чогуу билбей талак албай мындайда талақ албай екінші күйөөгө шыққан болбойт да кантип болсун бул арам да ажырашып же болбосо мына ажыраштык десин талак берген болсун же болбосо сот менен азыркындай загстары кыркылган болсо андан кийин иддасын күтөп анан кийин башка чыгыш керек истигфар тооба кылыш керек экен мындай ушундай көйгөйлөр илимсиздиктен динден узак ахиретти унутуп калгандыктан аябай көп да мен кызымды өзүм жактан лейлектен жуучу келип жатты эле кызым ал жака ал жак дейт алыс деп жатат бирок көңүлү бардай алып качып эле кет десем кызыма зулумдук кылган болбоймунбу кызын алып качып кетип калды жок бул эми мал эмес да алып качып да бул инсан инсандын абири бар ар бир бала кыз төрөлгөндө өзүнүн укугу менен төрөлөт укугун сактаган шарияттын милдети уурдап кеткен арам болбойт алып качуу болбойт анан көрүп ошончо экен жаштакка эле түшүндүрүп эле лейлек эмне мына жерде эле америка эмес го менчиктештирип алгансып бир орунда жума намазын окуш макру деди имам хатиптин замы жо мындай бир ошо меники деп коюп дайындап албаш керек ким биринчи келсе сап ошонуку аны келип сен тургузуп аны отуруп ала турган дагы болбойт бизде сапта чоң кичине бай кембағал кул падыша албайт алланын алдында біз баарыбыз теңбіз баарыбыз бирбиз ким биринчи сапка келсе ошол акылуу болот ошол турат албетте келип кокустан бир ажатканага зарыл болуп калды дагы бир жай намазын же бир нерсесин коюп кеткен болсо анын ордуна отурбаш керек ал менчиктеп койгон жок просто учурунан эле чыгып келейин деп атат ал аны андай эле көрүп керек андай ушунчалык кире турган болсо эртерээк кел дагы жанынан алып ал сен эмне кыласың бирөөнү бир ок менен үч төрт кекилик атсаң арам болбойбу бисмилла деп бир ок менен кантип атат үч төрт кекилик мынаны туштап туруппу чачма болушу мүмкүн да кандай болбосун туугандар аша чаап кыйратуу болбойт жешинчи ал болду канча үй бүлө бала чакаң жетет ошончо жешинчи ал бисмилля аллаху акбар дей турган болсоң мен бирок чашманыкі кичине эхтиятташ керек бизде тешүү эмес кесүү тешүү бөлөк тык тешип кетет макулбу кээде кан деле чыкпай калат кесип кетүү бул бөлөк нерсе аалымдардын ортосунда чоң талаш бар ошон үчүн мисалы жаага же болбосо кайсы ок мийиздүү болсо ошолор кылынат ал эгерде мийиз эмес жөн эле томолок болсо ал тешпейт то есть ал кеспейт бул тешип кетет а бизде кесүү шарт мына нерселерди эми ушул ууга чыккандар караш керек эмгеде азыр бүгүнкү канда пулялар дагы өтө күчтүү болуп калды бир жерине жөн эле мына жактан этин терисин кошо алып чыгып кете тургандай кан чыгара турганчы андай болсо бир кеп этияттуулукка бирок мына мәселе маселесин караш керек чашмаларга мен жеке мен өзүм оюмча макул эмесмин бисмиллахи рахманир рахим суроом хатмы өткөзүү үй шартында шариятыбызда кандай жол жободо анан аял эркек болуп бөлөк отурабы кандай ал мал жандык жетиштүүнү сойгонго болобу болбойбу хатым куран куранды баштан аягына чейин окутуп үй алганда келін алғанда же бир машине алып же ажыга кетип атат ажыдан келди жана башка ушундай иш чаралардын үстүндө хатым куран өтө берекелүү курандын берекеси анан эгерде мүмкүнчүлүккө карап туруп мейли канча чыгарып койсо деле болот жакшы адамдарды намаз адамдарды туугандарды чакырып чай берип койгула албетте эркектер өзүнчө аялдар өзүнчө турсун мен тұрмышқа шыққаныма жеті жыл болды ата энем мажбур бергендер ушул үйгө келгенден бери ичим қараңғы жүрөгүм сығылып качан да болсо ажырашам деген ой кыйнады үч балам бар ошолор үчүн деп жашап жүрдүм сабыр кылып бирок кыйналып кеттим эми үч үч баласы болгондон кийин эми айланайын качан келдиңер бул үйгө ошо кудайга шүгүр деп баардыгы эң биринчи тобаны күчөйткүлө истигфарды күчөйткүлө намазды күшейткілі үйдегі иман сабағы дин тәлімін күшейткілі құда қаласа барлығы орындайды қысылғанның себебі бардығы динсіздіктен иман дин келе тұрған болса барына қаниет қылып алла тағалам о ашқалықта рахат береді туғандар менде қысқа сұрау болып атат ажеке қытайда искусственный солнце жасашыптыр ошоны шариятта қандай қарайды туурабы ошондой күндү жасаганы искусственный солнце дейби бирок бизге келе элек го ошол дейм бизге жарыгы келе элек дейм искусственный солнце макет жасап алып искусственный солнце ана күндө мына күндө ананы күн деп айтат андай оюнчуктарды ар ким жасай берет ал ана алла тааланын күнүнө бир миллион үч жүз миң жер батат ошол жерге кытайдын ойыншығы эмес да ал мен өзүм оштон болом бишкекте жашайм кээде ошто деле көп туруп калам менің сұрауым ошондо намазым кайсыл жакта касыр болуп окулат кайсыл жерде мусафир болсоңуз ошол жерде касыр окулат үйүңүз каерде ошону айтың эгерде ошто дагы бишкекте үйіңіз үйүңүз жок болсо де теңчи анда икама иқама дегені ғайырде тұру тұрақсыз ошол жер сиздики болот дагы экинчи жерге өткөнүңүздө ал жерде он беш күндөн аз болсо касыр окуйсуз он беш күндөн көп болсо ал жерде да толук окуйсуз албетте ош менен бишкектин аралыгында жолдо касыр окуйсуз бала багып алуу боюнча эркек бала болсо аялга кыз бала болсо эркекке махрам кылуу үчүн эмизип коюш керек дегениңизди угуп биз эркек бала багып алганбыз беш алты жашта буга чейин андай жөнүндө укпаптырбыз билбептирбиз эми деле махрам кылуу үчүн эмне кылсак болот же бөлөмдүн сүтүн сүткө кошуп берип койсом болобу беш алты жаш өтүп кетти уже болбойт эки жашка чейин эле да учурда күйөөм менен көп келишпестик болуп жатат ал да мен да бири бирибизди айыбызды чукуп бетке айтмай мен да ага өчөшүп айтып салып атам ачуу үстүндө төрт балам бар кечке ошолор менен үйдөмүн көчөгө чыгарбайт бир сому да сурап иштетем кошунанын үйүгө да айтып чыгам бирок ошентсе да бир жылуу сөз айтпайт төшөк маселесине келгенде бир эки айтат ошол менен бүттү кайнежемдер да мени анча жактырышпайт мага туура жол көрсөтүңүздөрчү сураныч жолука кирейин дейм каалоом бар бирок эч эле кире албай жатам эми төрт балалуу болгондон кийин жол салынбаса кандай анан маселе проблема боло берет да өзіңізге өзіңіз мындай райым қылыңыз да төрт бала болғаннан кейін құдайға шүкір деп альхамдулилля бір балалы бола албай айтышады ей ұшылардың ұшылардың ұшылардың жақсылығын көрейін ұшылардың жақсы тәрбиесін көрейін деп жақсы сен жақсы бола бер нарқы ақырын ақырын жақсы болып кетеді біз дайыма ұшыл маған мындай да тақсырлар мен сіздерге бір жақсы ереже айтып берейін алтын ереже бұл бары менменен жақсы болсын мүмкін емес мен бары менен жақсы болайын ұшыл мүмкін біз ушундай чечимге келишибиз керек мен бұл менен жакшы болоюн бұл менен жакшы болайын бұл менен жакшы болайын бұл менен жакшы болоюн Бұл мен менен жакшы болсун бул мен менен жакшы болсун бул мен менен жакшы болбойт андай сиз жакшы болуңуз өзүңүзгө пайда Өзіңізге пайда да жакшы болғаныңыз өзіңізге пайда жаман болғаныңыз өзіңізге зиян. Аға, зиян боло, боло, ал екінші орун бірінші сізге зиян. Өзіңіз кысыласыз жоқ кезінде де кысыла бересиз да біреумен ұрысып кеттіңіз ал кетті азамат москваға мына жерде қысылып отпайсың ба больницаға барып тұрсың капельница сайдырып отпайсың ба ал кетіп қалған ау ұшып жүреді самолетте кеткен ол қиналған сен албастық қыл гөр албастықтың зияны кімге гөр албаған кішінің өзіне а жүреді ал тияқта эле башка жакта эле алматыда иштеп гөр албастық кылып мына жерде ичи тарып өзүнөн өзү кыйналып атат футбол ойнап жүрөт іші ичи жок муну менен эмне болуп көре алмастықтың зияны кімге екен өзіне не қыласың мұндайлардың барлығы жүдеп қалып жақсы мәміле қыла бер зикір қыла бер дуа қыла бер барына жақсылық қалап қоя бер бол жамандығын құлақтан бәрін өткізіп қоя бер тияқ тияқтан көңіліңе алба ғыжалат бол оның деңгейіне түшпе ұстаз мен сізден илім алайын дедім еле қайсың жерге қайырылсам болады ұшыл жер сұраулар бар айтып отырмыз беріп отырмыз тура қалаған сұрауларды бер деп атабыз мұстар баланың башына жол түссе пәтер кетіріш керек не дейді пәтер дейді кетіріш керек екен бұл біздің дінде бар ғой білмейді екен мына пәтер кетіріш дегенді да ұстаз қырғызда малды еншілеп беру деген бар ғой ошол зекет қатары кіре ме егер зекеттің ниетін қылып берсек туғандар еншілеген ал белек қатары кіреді зекет емес ал ә, зекет ал малдан міндетті түрде қолында жоқ кембағалға беріледі байға берілсе өтпей қалады зекет зекет кімге өтпейді ата енеңе берсең өтпейді бала шақаңа берсең небереңе берсең өтпейді ал небереге еншілеп берсең ал белек болады а зекет бұларға өтпейді аялыңа өтпейді аялы күйөөсүнүкүнө өтпейді мұсылман емеске өтпейді байға өтпейді зекет зекетіл өре беру мақсат емес тура татықты лайықты беру мынаны дағы байлар ойлануш керек так намазды адамдар адамдар эмне үчүн окуйт түшүнүксүз кээ бирөөлөр айтат убактыны текке кетирет деп айтат жана зикирди намазды өтіп кеткен капырларға бағыштаса болау жеткирүү капырларга хидаят жолуна ислам динин келіш үчүн бай капырларга ипон маск рональд трамп конор макрегор же болбосо болбойбу күнөө болобу машалла жүрөгүндө машалла ниет намазды зикирди адамдар алланың бұйрығы ошон үчүн окуйт биз алланын кулубуз буйрукту аткарганга милдеттүүбүз ошон үчүн окуйбуз экинчиден билип коюңуз капырларга истихфар кылган чоң күнөө намаз зикирди бағыштаған тиякта турсун тирүүлөрүнө хидаяттын дубасын кылсаңыз болот тирүүлөрүнө хидаяттын дубасын кылсаңыз болот я алла хидаят бер хидаят бер соопту берсең багыштасаң болбойт зикир намаз соң болбойт kafir ошонун күнөөсүн кечир десең өзүң дагы ошолор менен шерик болуп калышың мүмкүн коркунуч бар өткөн куфурда өлгөндөргө болбойт ошо трамп макгрегорду хидаят бер деп дуба кыл хидаят бер деп дуба кыл соопту берсе болбойт түшүнүктүүбү убакыт болуп қалды а азан да болды